Hey, eh, chicos? Este video lo estoy grabando justamente después de grabar Ruby. Ah, esto después del, del tráiler de Yank, o el, corto animado de Yank. Para darme cuenta que por lo menos un tercio de mis videos en YouTube han cambiado su estatus a no apto para la mayoría de los anunciantes. Se solicitó revisión o está en, cuestiones de que manualmente yo solicite una revisión. Ahora, sé que ha habido mucho drama en YouTube en cuanto a esto y creo que no había apreciado la magnitud de esto hasta ahora. Estuve revisando la descripción de qué es lo que esto significa y significa no solamente que los videos no pueden ser monetizados, es decir, no pueden generar dinero a pesar de las cantidades de vista que tengan, sino que también que YouTube dejará de, de compartir tus videos, es decir, cuando alguien teclee en el buscador algo similar al nombre de tu video o específicamente el nombre de ese video, este no aparecerá en la búsqueda, lo que reduce increíblemente la forma en la que puede ser encontrado un canal nuevo. Y eh, son tantas y tantos videos que ni siquiera entiendo un patrón general. Es decir, todo lo que tengo en mi canal con referente a anime, todo fue golpeado por este bot. Todo lo que tengo con gameplays en Fear Pressure Shooters o, o, juegos de acción, todo fue golpeado por este, por este bot. Muchas reacciones que tengo anteriormente de animaciones como como un par de episodios de Ruby, además de también de toda la historia de animaciones al igual que toda la serie de animada Dead Fantasy, que fue un trabajo de Monty, es un trabajo animado de animaciones, los cuales tenía reacciones para ello, también fue golpeado por esto y no entiendo por qué. Es decir, he hecho videos que son muy parecidos a los de otros youtubers o inclusive reacciones de los mismos videos, para ellos no fue golpeado, pero a mí sí. No entiendo el patrón, no entiendo absolutamente nada de esto, lo único que entiendo actualmente es que esto realmente me desmotiva muchísimo de seguir en YouTube. Ustedes saben que yo no estoy aquí por el dinero, les puedo mostrar mis estadísticas, he generado alrededor de 700 pesos en dos años en, YouTube. Entonces, no, esto no lo hago por dinero. Ustedes han visto crecer aquí todo lo que tengo en el escritorio. Lo han visto crecer con el tiempo tengo un trabajo, no me interesa el dinero en YouTube. Me interesa el crear una comunidad, el tener alguien con quien hablar de los temas que me gustan, con quien interactuar y con quien poder compartir lo que hago por un gusto. Pero YouTube dice, no, go fuck yourself. Y ahora simplemente me queda esperar que el siguiente video que suba no sea golpeado por este bot, pero me he dado cuenta que todos los que son golpeados por esto entran en una lista negra que al siguiente video que suben son golpeados automáticamente sin ni siquiera una revisión manual. No sé cuál es el futuro de esto, no sé si realmente quiero seguir con esto. Me acaban de quitar la única herramienta que tengo para formar una comunidad y esto lo compartí en Facebook, si me sigues en Facebook puedes checarlo ahí, si me sigues en Twitter también y ahora simplemente no veo el propósito por el cual seguir. Es decir, no, no veo cuál es el motivo de intentar crear una comunidad si YouTube no me deja crear una comunidad, no me deja compartir lo que quiero compartir. Y está bien, no me estoy quejando de YouTube, es su sitio, pueden hacer lo que sea con él. Entonces, si algún día dicen no queremos más Reacción videos en, en todo el YouTube, pueden hacerlo, pueden borrarlos, pueden prohibirlos, pueden banearlos sin ningún problema. El problema para mí es que se niegan a compartir y a dejar crear una comunidad. Ahora, todos estos videos que tengo no van a aparecer en YouTube y la única forma de que yo pueda compartirlos o hacerlos llegar es que manualmente yo copie y envíe el link a alguna persona. Esa es la única manera en la que puedo compartir mis videos. Así que bueno chicos, no, no estoy muy seguro de qué va a pasar con el canal, no, no estoy muy seguro si siga con la motivación de seguir haciendo esto. Y si es así, nos vemos en la siguiente, si no, bueno, ustedes se darán cuenta. Muchísimas gracias por todo chicos, muchísimas gracias por su apoyo y los veo en la siguiente.